bonjour tout le monde et bienvenue au cours en direct. Alors, on va commencer avec la centaine. Je te propose de prendre des haltères. Toujours, vas à ton rythme. On descend bien les épaules, le ventre est bien soutenu. On lève bien le du corps. On ramène les jambes. On étire les jambes si tu veux. Descends un peu les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Bien plier les jambes. Développer, descend. Plier, développe et on descend. Descendez les épaules, le ventre est bien soutenu. Développez et on descend. Plier, développe, descend. Plier, développe, descend. Le corps est bien allongé, bien étiré. Les abdominaux sont bien soutenus. Menton à la poitrine. Les épaules toujours bien basses. Développez Descend, plié, développer descend, plié, développer descend, plié, développe, descend, plié, développe, descend. dernière fois. Et je vais faire le contraire. Plié, étire et on revient. Plié, tends les jambes et on revient. Plié, tend les jambes, revient. plié, tire les jambes, reviens. Puis, Si tu as besoin de prendre une pause, de déposer la tête, tu le fais. Tes abdominaux sont toujours bien contractés. Si tu sens que le bas de ton dos est en train de travailler en ce moment, c'est parce que tu es en train de compenser avec le bas de ton dos. Donc, c'est un signe évident <laughs> qu'il faut que tu prennes une petite pause. Alors, toujours, on prend des grandes respirations. Et on va se préparer pour faire le pont. Alors, sur le dos, te suggère, si tu veux, de te mettre sur une jambe, toujours une belle posture. Entre le ventre rétroversion, je vais venir pousser seulement mon bassin. Hop! Et de cette position-ci, soit que je garde mes deux pieds au sol, ou je vais venir étirer une jambe. Je m'assure d'avoir les deux hanches une à côté de l'autre, de ne pas avoir un genou vers l'intérieur. Je vais venir descendre, monter, descendre, on fait un battement et hop, et on amène la jambe sur l'autre jambe. Alors, en position toujours rentre le ventre rétroversion, isole les abdominaux. Pousse le bassin et surtout d'avoir une belle posture, une belle position. Tu peux garder la tête au sol si tu veux ou faire un redressement ici. Et maintenant, en bas, en haut, en bas, hop, sur le genou. Hop, descend, descend et hop, sur le genou. En haut, en bas, en haut, en bas, hop, sur le genou. Et en haut en bas, hop, sur le genou, en haut, en bas, hop, sur le genou, en haut, en bas, hop, sur le genou, en haut, en bas, hop, sur le genou, en haut, en bas, hop, sur le genou. Pose bien le bassin, en haut, en bas, hop, sur le genou. Dernière fois, en haut, en bas, hop, sur le genou. Et on reste quelques secondes. On peut étirer nos abdominaux, ça fait du bien et on se prépare pour faire l'autre jambe. Alors toujours, rentre le ventre rétroversion, donc le trois quarts de mon dos reste au sol, je descends bien mes épaules, j'ai une belle posture. Rentre le ventre rétroversion, pousse le bassin, Mes jambes sont bien alignées avec mes hanches. On va tester comme tantôt, on monte, on descend, on monte, on descend et hop, sur le genou, on monte, descend, monte, descend et hop, sur le genou, on est prêt. En haut, en bas, hop, ah, sur le genou, en haut, en bas, hop, ah, sur le genou, en haut, en bas, hop, ah, sur le genou, pousse bien le bassin, en haut, en bas, hop, sur le genou, en haut, en bas, hop, sur le genou, en haut, en bas, hop, sur le genou, pousse bien le bassin, pousse bien les fesses, en haut, en bas, hop, sur le genou, en haut, en bas, hop, sur le genou, en haut, en bas, hop, sur le genou, En haut, en bas, hop, sur le genou, dernière fois, et en haut, en bas, hop, sur le genou, et on relâche, on peut ramener les genoux à la poitrine, ça fait du bien, on étire nos fesses, on va venir sur le ventre, et on va se préparer pour faire le cobra avec l'extension des deux jambes, alors je mets mes bras devant parce que je ne sais pas à quelle hauteur je vais remonter, bras devant, rentre le ventre, descendez les épaules vers le bas, vers l'arrière. Hop. Et là, je vais descendre et faire l'extension des jambes vers l'arrière et vers le plafond. Alors, en position, on descend, extension des jambes et hop. On pousse, pousse, pousse. On tire les jambes en longueur et en hauteur pour 5, 4, 3, 2, 1. Encore pas, bras, mais devant. Descendez les épaules. 5, 4, 3, 2, 1. 1, on revient, extension du corps, hop, et 5, 4, 3, 2, 1, et on revient, encore cobra, descend bien les épaules, tu peux tourner la tête, venir pencher pour étirer les trapèzes. On remonte, on tourne la tête de l'autre côté, on vient pencher, on vient vraiment étirer le cou. On revient et attention, garde le haut du corps près du sol, extension des jambes, battements latéraux et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, des grands battements, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lève bien les jambes, tire bien les jambes, jambes bien tendues, les pieds sont pointés, le ventre est soutenu, on respire, on descend bien les épaules, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Coquillage avec les mains, on pousse le bas du dos. On étire les fesses d'un côté et de l'autre, ça fait du bien. Et on va venir dérouler fesses par fesses. Et on se prépare pour faire la planche. Planche sur les mains ou sur les avant-bras, c'est comme tu décides. Alors, on va combiner avec les battements. Battement vers le plafond et euh, extension de la jambe vers l'extérieur. Bras bien tendus, le ventre soutenu, on y va avec cinq battements. Donc, je lève ma jambe, jambe bien tendu qui est pointée jusqu'à temps que ma fesse se contracte par elle-même. Et là, j'imagine que quelqu'un tire sur ma jambe et je pousse davantage vers le plafond pour aller chercher le haut de ma fesse. Et un, deux, trois. Le ventre est bien soutenu. Je m'en vais. Je lève bien la jambe, je m'en vais vers l'extérieur. Et cinq. Je reviens plus loin. Quatre. Reviens. Trois. Reviens. Deux reviens. Et un. Ah et vais venir combiner avec le chien et bas, Donc rentre le ventre, pousse les fesses, descend les talons, vient la tête. Descends les talons pour venir étirer les talons d'Achille. Et on revient en planche. On va faire la même chose. Toujours le ventre bien soutenu, les épaules sont bien basses. Lève la jambe, bien tendues, pieds pointés, Extension pour 5 et 5 plus haut. 4, le ventre est soutenu, pas de fesses sorties. 3, 2 et 1. Extension vers l'extérieur et 5. Reviens. 4. Reviens. 3. Reviens. 2. Reviens. Et 1. On revient, vers les mains les pieds au même endroit. Rentre le ventre, pousse les fesses vers l'arrière. Descends les talons, rentre hein, la tête, tire les bras et 5. 4. 3. 2 on revient en planche. Descendez les épaules, le ventre est soutenu. Battement. Et 5, plus haut. 4, 3, 2, 1, vers l'extérieur. Et 5, tranquillement. Le corps bien aligné. 3, on respire. 2, et 1, le ventre est toujours bien soutenu. Rentre le ventre, pousse les fesses, descend les talons. Et 5, 4, 3, 2, 1, on revient en planche, encore battement avec l'autre jambe. Oui, on a changé de jambe, pas de sortie. Tire la jambe. Et 5, 4, 3, les bras sont bien tendus. 2, et 1, vers l'extérieur. Et 5, loin sur le côté. Reviens. 4, reviens. 3, 2, et 1. Descends les talons. Et attention, de cette position-ci, on va alterner demi-pointe. Donc, en position, toujours le ventre soutenu. Et un. reviens. Deux. Trois. Quatre. Cinq. les épaules. On va venir balancer. Donc, je peux peut-être me mettre plus sur les genoux, comme ça. Et je vais venir étirer mon dos. Et je reviens dos plat. Toujours les épaules bien basses. Alors, je me mets les épaules bien basses vers le bas, vers l'arrière. De cette position-ci, je lève les bras, gardant mes épaules bien basses. Et ensuite, je vais venir pencher, étirer mon dos vers l'avant et on revient. Et un. Oh, deux. Donc, je ne fais pas une hyper extension des bras. Simplement, ouvrir en deuxième position. Et, hop. et on revient. Les bras sont bien soutenus. Et Le ventre est bien soutenu aussi. Donc, j'ai simplement balancé en même temps je travaille mes quadriceps, donc le dessus de mes cuisses. Et mes fesses sont bien serrées parce que je vais solliciter mon fessier aussi. Et quand je descends, surtout quand je remonte, je m'assure d'avoir vraiment les fesses bien euh, serrées. On revient, encore deux fois. On revient, dernière fois. Et on revient et on relâche. On se prépare pour faire l'étoile. En ça, on va rester ici. Alors, je suis sur les genoux. Descends bien les épaules, le ventre est bien soutenu. Je vais venir pencher sur ma main. Lève bien la jambe. J'ai quasiment le genou vers l'intérieur pour vraiment avoir le côté de la cuisse vers le plafond. Bras à la taille vers le plafond, c'est comme tu veux. Extension devant, derrière, et devant et un. Le ventre est bien soutenu. Derrière, un, deux, devant, un, deux, loin derrière, un. Loin derrière pour aller chercher les fesses, c'est les ischios. Devant, un, deux, loin derrière, un. 2, devant 1, 2, loin derrière 1, 2, devant 1, 2, derrière 1, 2, de cette position-ci. Aligne avec mon corps, petit cercle vers l'avant, donc pousse le côté de la cuisse vers le plafond, et 1, hop, 2, 3, le ventre est soutenu, 4, descendez les épaules, 5, dans l'autre sens, et 5, extension, 4, 3, 2, et 1, et euh, on relâche. Ça fait bien d'arrêter, hein. <laughs> on s'en va de l'autre côté. Donc, sur les genoux, on descend bien les épaules, le ventre est bien soutenu. On vient balancer. On lève une jambe. J'aurais pu garder l'autre main ici au sol, ça m'aurait aidé, mais euh, si tu as besoin d'un défi supplémentaire, carrément sur la main, le genou un peu vers l'intérieur, devant et un, deux, loin derrière, va chercher ta fesse, deux, devant, un, 2, loin derrière 1, 2, devant 1, 2, loin derrière 1, 2, devant 1, 2, loin derrière 1, 2, dernière fois, loin derrière 1, 2, on aligne la jambe avec le corps, toujours le vent bien soutenu, petit cercle, devant et 5, extension, 4, 3, 2, 1, vers l'arrière et 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. On relaxe un peu nos fesses. On se balance d'un côté puis de l'autre, ça fait du bien. On reprend nos haltères, on se prépare pour faire les squats. Alors, les pieds à largeur des épaules. On va commencer avec des squats étroits. Salut! OK, donc squat étroits, les pieds presque fermés, le ventre bien soutenu. Descendez les épaules, on vient descendre. Et on remonte, mais pas complètement. Descend, hop. Et on revient, on tire les bras derrière pour aller solliciter nos triceps. Descend et tire. Descend et tire. Descend. Tire. Descend. Tire. Descend. avec la caméra, mes bras en l'air vers l'extérieur. Mais mes bras ne sont pas vers l'extérieur, sont vraiment le prolongement de mon corps, euh, sont vraiment parallèles. Hop. Je vais rester en bas pour 5, 4, 3, 2. Garde la position. Tire les bras et 5, 4, 3. Garde les coudes au même endroit. Et on tire encore. Tire, tire en longueur, en hauteur. Et 5, 4, 3, 2, 1. Reviens. Et on tire, tire. Et 5, 4, 3, 2, 1. Reviens. Et on tire, tire, tire. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Avant de faire la planche à largeur des épaules, on va faire quelques squats. Euh, excusez, <laughs> pas ces squats, excusez. Je vais parler de la planche. Alors, en position, le ventre est bien soutenu. On garde la position pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4. Là, on va venir marcher. Ramène le genou à la poitrine et 1, Tire, l'autre jambe. Et deux. Tire. Trois. Tire, le ventre est bien soutenu. Quatre. Tire. Cinq. Tire. Six. Tire. Sept. Tire. Huit. Le ventre est bien soutenu. Encore deux fois. Et hop. Et on tire. Et on dépasse les genoux. Squat la largeur, les pieds à la largeur des épaules. Des <laughs> squats réguliers. Donc quand je fais des squats, mon dos est toujours aligné avec mes tibias. Donc, l'inclinaison de mon dos avec mes tibias. j'essaie de ne pas avoir les genoux vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Et bien aligné. Et quand je remonte, je remonte presque jusqu'en haut. Et je redescends tout de suite. Et un, tire. Deux, tire. Le ventre est soutenu. Trois, tire. Quatre on va faire deux pulsations. Et un, deux, tire. Et un, deux, tire. Et un, deux, tire. Et un, deux, tire. Et un, deux, tire. Et un, deux, tire. Et un, deux, tire et 1, deux, tire, dernière fois, et 1, 2, et on tire, et on relâche. Encore la planche. Cette fois, je vais aller ma jambe pliée sur le côté. Alors, toujours les bras sont bien tendus. Donc, dis-toi que si tous tes muscles sont en contraction et sont bien étirés, tous tes muscles vont t'aider à faire le mouvement. Alors, descendez les épaules, le ventre est bien soutenu, les bras sont bien tendus. Donc, ramène un genou, ouvre la cuisse et tire. On revient, on revient, on étire, même jambe, genou, ouvre, levez le genou et on tire. On revient, on revient, on revient. Et poitrine, ouvre, pousse le genou vers l'arrière, vers le plafond, excuse-moi, développe, on revient, revient, et on étire. Genou, ouvre, développe, genou, reviens. Tire dernière fois, hop, ouvre, tire, reviens, reviens. on relâche, parce que c'est quand même difficile. <laughs> ok, l'autre jambe. Alors en position, le ventre est bien soutenu, genou, ouvre, développe, plie, ramène, tire, genou, ouvre, développe, reviens, tire, genou, ouvre, développe, reviens, reviens, tire, genou, ouvre, développe, tire, reviens, tire, dernière fois, ouvre, développe, reviens, revient et on étire et on relâche. C'est chaud, hein? OK, alors ça travaille beaucoup les bras aussi. On se prépare pour faire les squats sumo. Alors on écarte beaucoup, beaucoup les jambes. Toujours le ventre est soutenu. Et on descend. Et on remonte sur les bras. Et on descend. Et on revient. Et on descend et tire les bras. Et descend. Et on tire. Descend. Tire. Descend. Tire. Descend. Tire. Descend. Tire. Et on va rester en bas pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Garde la position. Et 5, 4. descend les épaules. 3, 2, 1. Et on revient. Dernière fois. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Super. On va se mettre sur le côté. On se prépare pour faire la taille. Donc sur le côté, le corps est droit, droit, droit, je vais aller chercher ma taille sur le dessus. Alors pour ça, il faut que j'aille contracter mes abdominaux. Je suis sur le droit, droit, droit, bien aligné en position et hop. Je m'ajuste pour pas être vers l'arrière ni vers l'avant. Tire bien les deux jambes, explose les jambes en longueur. Et en hauteur, le genou un peu vers l'intérieur. Et là, je vais garder mes deux jambes bien hautes, mais c'est la jambe d'en dessous qui va bouger. En bas, en haut et un, deux, trois, en bas. Donc mes abdominaux sont bien soutenus, je sens toujours ma taille qui travaille, c'est le but de l'exercice. En haut et un, deux, trois, descends, en haut et un, deux, trois, descends, en haut et un, deux, 3, descends, haut et 1, 2, 3, descends, haut et 1, 2, 3, descends, haut et 1, 2, 3, descends, haut et 1, 2, 3, descends, haut et 1, 2, 3, descends, haut et 1, 2, 3, descends, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, descends, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Descends, dernière fois. 2, 3. Et on relâche. On relâche un petit peu. On peut mettre nos jambes légèrement en V. Donc, hop, un peu vers l'avant. Rentre le ventre rétroversion. La jambe sur le dessus. Je peux être couchée sur mon bras pour que ma colonne soit dans sa position naturelle. La jambe sur le dessus. Les hanches sont une sur l'autre. Le côté de la cuisse vers le plafond. Ma jambe est à la hauteur de ma hanche. J'amène ma jambe parallèle à l'autre, donc en diagonale vers l'avant, le ventre est bien soutenu, extension vers le plafond et devant, petit cercle, extension devant, extension devant, le ventre est bien soutenu, mes épaules sont bien basses, donc j'insiste sur l'extension vers le plafond et devant, extension. Donc dans le sens que je ne vais pas me donner d'élan, ce serait tricher un peu, hein? Ouais. Donc, on ne triche pas à soi-même. Le but, c'est de travailler nos muscles pour être plus forts avoir une meilleure posture être plus efficace dans notre quotidien. Aussi maximiser notre énergie. Et hop, encore 10 et 10. 9, extension. 8, extension. Rentrez les jambes. 7, 6, 5, 4. Grandis les jambes. 3, tire bien ta fesse. 2 et 1 vers l'arrière. Et 1, extension. 2, 3, 4. 5, la ventre est bien soutenu, 6, extension, 7, les hanches une sur l'autre, 8, 9, 10, 10, 9, tirez les deux jambes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. On va aller tout ça de l'autre côté? Oui on ne peut pas faire la taille. Donc, le but, c'est de travailler la taille sur le dessus. Donc, pour ça, il faut absolument que j'ai contracté mes abdominaux, mes droits. Donc, descendez les épaules, mon corps est bien aligné, comme si j'étais sur un fil de fer. Rentre le ventre vers en position, hop. Les abdominaux sont bien soutenus. Je m'ajuste pour m'assurer d'être droite, droite, droite. Lève bien les deux jambes. Tire les jambes en longueur et en hauteur. Et en bas, en haut et en. Deux. 3, en bas, 2. Donc, je bouge simplement la jambe du dessous. 3, en bas, en oui, 1, 2, 3, en bas, en 1, 2, 3, en bas et 1, 2, 3, en bas, en oui, 1, 2, 3, en bas, en haut et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Donc, je sens toujours ma taille qui travaille. 3, deux fois. 1, 2, trois. Dernière fois. Et 1, 2, 3. Et on relâche. Mon corps est toujours bien droit. Je vais mettre mes jambes légèrement en V. Je peux rester couché sur mon bras. Toujours. Rentre le ventre rétroversion, serre bien les fesses. Lève la jambe. Genou un peu vers l'intérieur. Mes jambes, ma jambe sur le dessus, les en diagonale vers l'avant. Celle d'en dessous aussi. Extension, cercle devant et un Le ventre est bien soutenu. 2, extension, 3, extension, 4, hop, 5, bien sur l'autre, 6, 7 pour 20, 8, 9, extension, 10, 10, 9, 8, extension, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on prend des grandes respirations. Même chose, mais dans l'autre sens et derrière. 1, extension, vraiment le côté de la cuisse vers le plafond. Deux. extension. Trois. extension. Quatre. tranquillement, on savoure le mouvement. On dessine des petits cercles avec notre gros orteil. Six. Sept. huit tranquillement. Neuf. Dix. grandis les deux jambes. Mes deux jambes sont extrêmement bien tendues. Mes deux fesses travaillent. Évidemment, mes abdominaux travaillent aussi. 5, 4, 3, 2, encore 10, on est capable. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. On relâche nos fesses, ça fait du bien. OK. On se prépare pour faire des redressements assis avec les jambes tendues au sol. Je prends mes attaques pour aller chercher mes abdominaux plus en profondeur. Rentre rétroversion. Descendez les épaules, tirez les jambes en position et hop. Donc, enfoncez le bas du dos dans le tapis, descendez les épaules, poussez vers l'avant, vers le plafond, jambes étendues et 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, pareil bien dégagé, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, si tu es capable de garder ton ventre bien soutenu, je te permets de monter et hop, pour venir redescendre et dérouler vertèbre par Super. Les jambes vers le plafond. Si tu veux, on descend un peu les jambes pour aller chercher le bas des abdominaux. Descendez les épaules, rentre le ventre rétroversion. Pousse vers le plafond, descends les jambes. Et 10, 10, 9, 9. Le ventre est bien soutenu. 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2. Et si tu veux, on peut monter en position et hop, ah, oups! <laughs> Et 10, 9, 8, 7, 6, 5. Si tu veux expansion des deux jambes, descends 1, 2, 1, hop, 1, 2, 1. 1, 2, 1, hop, 1, 2, 1, hop, dernière fois, et 1, hop, chandelle, et eh oui, chandelle, hop. Et on va venir dérouler vertèbre par vertèbre. On n'oublie pas le bas du dos. Oui. Le coccyx, le ventre est bien soutenu, bien les jambes. Super on relâche constamment. On remonte, il y On se rapproche. Ah. On remonte. Ah. Et hop. On se rapproche. Et hop. je pense que c'est juste moi qui se trouve drôle. On remonte et hop. Et on se rapproche. Ok, c'est assez. On se met papillon, on prend ce moment pour relaxer, pour respirer. On se remplit d'énergie positive. On on prend des grandes respirations et on expire en se laissant tomber. Alors, en position. Et en même temps, on peut faire la rotation des épaules. Monte les épaules. Squeeze les omoplates. Descendez les épaules. Et on allonge, on étire devant. En même temps, ça étire l'aine, les cuisses, les fesses. Et on monte. Et on squeeze. descend les épaules. Tire le cou et la tête. Et on allonge, on étire devant. Et on monte. Et on squeeze, descend. Et on allonge, on étire, on va faire le contraire. Alors, descend les épaules, rentre le ventre, squeeze les omoplates, monte les épaules. Et on allonge, on étire devant. Et on descend, squeeze, monte. Et on allonge, on étire devant. Et on descend, squeeze, monte. Et on allonge, on étire devant, on étire les cuisses, les fesses. On continue toujours de prendre des grandes respirations. Et on se dit bravo. Et on se dit à la semaine prochaine. Non, on se dit à bientôt.